ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የሚዲያ ታዳሚዎች ዛሬ መልእክት ያለኝ አንድ ወንድማችን በጣም ጓደኛ የምትዋሽ ጓደኛ አለችኝ እና ስትርቀኝም እየጎዳችኝ አብራኝም ስትሆን እየጎዳችኝ ነው። አስቀያሚ ህይወት እየኖርኩኝ ነው። ምክራችሁን ስጠኙ ሲጡኝ ምን ማድረግ ይችላለሁ ይላል። መጀመሪያ ታሪኩን እንዲላ ስሜ ቤ ይባላል። ከዛሬ ሁለት ዓመት በፊት የተዋወቀ ልጅ ነበረች። ከቆይታዎችን በኋላ ለመጋባት ወሰንንና መስፈርቶችን ነገርኳት። እርሷም መስፈርቶችን እንደምትሟላ በመሐላ አረጋገጠችልኝ። አመንኳትም። መስፈርቶቼ አንዱ ከኔ በፊት ከወንድ ጋር ያልተኛች ወይ ደግሞ ድንግል የሆነች ነበር። እርሷም ፈጣሪን አለ ስለምትፈራ እንዳላረገች አበክራ ነገረችኝ። በፈለከው መንገድ መረጋጋት ትችላለህ፣ የራሴ በራሴ ይተማመናለሁ አለችኝ። የፈጣሪን ቃል እዛ ማለች። የሚገርማቸው አብራን ያደረንበት ቀን ነበረ። ከትዳር በፊት ተልክልክሰን ራሳችንን አናረክስም ተባብለን ሌሊቱን በመሳሳም ብቻ አሳልፍንም ሀገራችንም የተራራቂ ነበር። በመጨረሻም ሰርጋች ቀን ደረሰ፣ ነው በመጨረሻ ወንድ ደርሶባት እንደማያውቅ ሰው ታስመስል ነበር። እኔም ምን አድርጌ አላውቅም ትላለች፣ ምንም አድርጌ አላውቅም ትላለች። ጨዋጫ ያጫወታታን ትጨዋለች። ነገር ግን ውሸቷን እንደሆነ ተጠራጠርኩ። ይህንና ተያዥ ብዙ ውሸቶችን ዋሸችኝ። ለጊዜው ብናደድም ምንም አላልኩም። እሷ ግን በቃ የመዋሸት የመዋሸት ሱስ ያለባት ሴት ነች። ከሁለት ወር በኋላ እውነቱን ማውራት እንዳለብን እና ለምን እንደዋሸችን ስጠይቃት በቃ ታለቅሳለች፣ ትንሰቀስቃለች። በወሲብ ታሪኳ እኔ የመጀመሪያ እንደሆንኩ ትምላለች። በመጨረሻ ለመተማመን እንጂ ድንግልና ተራ ነገር እንደሆነና ፍቅር እንደሚበልጥ አሳመንኳት። ከዛም ተደፍሬ ነው ብላ አለቀሰች። እኔም አዘንኩላት፣ አብሬያት አለቀስኩ። እርሷ ግን የተፈጠረው ታሪክ እንደነገረችኝ አስታወልኩ። እሷ ፈጥራ እንደሆነ አመነች። ሌላ ታሪክ ከሌላ ለቅሶ ጋር ነገረችኝ። አመት ከሁለት ወር በፍቅር የቆየ ሰው እንደነበረና አግባሻለሁ ብሎ ቤቱ ሄዳ እንደደረጉት ነገረችኝ። አሁንም ታሪኩ የውሸት እንደሆነ ደረስኩበት። በእርግጥ ልጅ ከልጁ ጋር አብሮ ነበር፣ እርሱ ግን አልነበረም። በመጨረሻ ወደ እውነቱ መጣን። እውነቱን ያልነገርኩ እንዳላጣ ብዬ ነው ብላ ካለቀሰች በኋላ የስድስተኛ ክፍል ልጅ ሆና በእርሷ አስገዳጅነት አብሯት የሚኖሩ የወንድሟ ልጅ ድንግልናዋን እንዳጠፋባት ነገረች። ልቤ ተሰበረ። በተቀመጥኩበት በድን ሆንኩኝ። አቅም አነሳኝ። ወይንዬ ከዳችን ታመምኩ የማምናት ፈጣሪ እንደምትፈራ የምትነግረኝም ፍቅሬ ብዙ ዋሸችኝ ዋሸችኝ። ለብዙ አመታት ቤተሰብ እየጠበቁ ይዘምቱ እንደነበር አወቅኩ። እንዴት ልጅ አልተፈጠረም ብዬ ጠየቅኩ። ምክንያቱም ባታውቅም እርግዝና አጋጥሟት እንደማያውቅ በተለመደ መላ አረጋገጠች። ሁለተኛ ሰው እንደሆንኩ ብትነግረኝም ብዙ ጊዜ ደጋግማ ስለዋሸችኝ ማመን አቃተኝ። ማመን እያቃተኝ መጣ። ጥናቴን ቀጠልኩ። ከሌላ ሁለት ሰዎች ጋር የወሲብ ታሪክ እንደነበራት በመረጃ ደረስኩበት። መረጃው የተጨበጠ ስለነበረ ማስተባበል አልቻለችም። እኔም እኔን እኔም ያበሳጨኝ ልንጋባ ወራት ሲቀሩ በስልክ አፍቃሪ መስላ ከሌላ ወንድ ጋር በማገቷ ነው። ለምን እንደዛ እንዳደረግሽ ለምን እንደዛ አደረግሽ ስል ስሜቴን መቆጣጠር አክቶኝና አለችኝ። እግሬ ላይ ወድቃ እንደገደለችኝ ትልቅ በደል እንደፈጸመችብኝና ይቅርታ እንዳደረግላት እንደው በርሷ የተነሳ እኔ ሁሌ እየተጎዳው እንደሆነ ነግራኝ የቤተሰብ አይን እንደማታ ሄዳ የሰው ቤትም ቢሆን ሰርታ መኖር እንደምትፈልግ ነገረችኝ። እኔም ከዚህ የከፋ ህይወት ውስጥ ገብታ ሲያት ይበልጥ እንደሚጎዳ አስቤ አጽናንቼ አስቀረዋት። እናም አብስታ የምትዋሽው የሃይማኖት እውቀት ስለሌላት ይሆናል ብዬ ወደ ቤት አምልኮ ወሰድኳት። በሌላኛው ቀን ሌላ ውሸት ስትጨምር ብጥፍ መትቻት ነበርና እሷ ቂም አድርጋ ይዛ ነበር። የራሳችው መስላ በፍቅር እያወራን ወደ ፈጣሪ ሄደን ወደ ፈጣሪ ቤት ሄደን ይቅርታ እርሷ ግን እኔን አስገብታ ጠፋችብኝ። ሲወጣ አጣዋት። ለካ አክስቷ ጋር ሄዳ ነበር። ከሄደች በኋላ እንደማትመጣ ነገረችኝ። ምንም ብትዋሸኝም እንኳን የመጀመሪያዋ የመጀመሪያው የውሸት ማንነቷን ወድጃት ነበርና አብራኝ ሆና እንዴት እንደ ጎዳችኝ ስትረቅም ሌላ ጉዳት አስተናገድኩ። ከሄደች በኋላ ሌላ ችግር ተፈጠረ። እርሷም ማህጸኗ ዘር መያዝ እንደማይችል ዶክተሮች ጋር ሄዳ እንደነገሯት እያለቀሰች ነገረችኝ። ከወንድሟ ልጅ ጋር ለረጅም ጊዜ እርግዝና መከላከያ መድኃኒት እንደ ተጠቀሙ አሊያም አስወርዳ ሊሆን እንደሚችል ብጠረጥርም እርሷ ግን ሁለቱም እንዳልሆነ በተለመደ መሐላዋ አረጋገጠች። እኔ ግን አላመንኩም። ከዚያ እኔም አጽናናዋት። አልመጣም ያለች ልጅ ከቤተሰብ ጠፍታ መጣች። በስልክም ያለነ ያለኔ እንደ ከበዳት እያለቀሰች ነገረችኝ። ትነግረኝ ነበር። ይቅርታ ይቅርታ ይቅርታ ጠየቀችኝ። ተቀበልኳት። ሶስት ሳምንት ተቀመጠን እንደ እኔ በአልጋ ጨዋታ ላይ ያስደስታትና ስሜቷን የጠበቀላት እንደሌለ ነግራኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ደስታን እንዳገኘች ነገረችኝ። ያለፈው እርሳልኝ ብላ በእንባ ብጠይቀኝም ልቤ ግን አቃተው። ሌላ ደግማ ትጠፋለች ብዬ የአምልኮ ቤት መውሰድ ተኩ። እናቷ ታመመች። ሸኘዋት። ሄደች። ይሄ ወር ሞላት። መጣ ስጠይቃት አትስማማም። እንዴት ጋር ስነግራት አትስማማም። ይሄው እኔም ስትርቀኝ እየጨነቀኝ ስትመጣ እየጨነቀኝ አስቀያሚ ህይወት እየመራው ነው እና ምክር ስጡኝ ይላል ወንድማችን። እስቲ እናንተ ስትሆኑ ምን ይመስላችኋል? ግን ትንሽ አስቸግሮኝ ነበረ። ሰው የጻፈውን ጽሁፍ ማንበብ ይከብዳል ትንሽ እና እንደሚገባቸው ደግሞ ያው አምናለሁኝ። ምን እናንተ ብትሆን ምን ታደርጋላችሁ? ግን እኔ በበኩሌ እኔ ቢሆን ትግስት እኮ ገድብ አለው። ካልተገደበ አሁን በጥፍ መታወት አለ አይደለ ሌላም ነገር እርምጃም ሊወስድባት ይችላል። እቺ ሴትየዋ የለመደች ስለሆነች ልማዷ አትቶም፣ ግን እሱ ደግሞ ትግስቱ ድንበር ካለፈ ሌላ እርምጃም ሊወስድ ስለሚችል እቺ ልጅ ብትቀርበት ወንድሜ አንቴ ሌላ ይሆት ብትጀምር እሷን ትረሳታለች ትረሳታለች እና አንቴ ሌላ ፍቅር ውስጥ ብትገባ አሪፍ ይመስለኛል በኔ በኩል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ሌላውን ካልተካ ውስጡ አይድርም። ቢተካም እንኳን ተክቶ እንኳን በአንዴ ሳይሆን በሂደት በሂደት በሂደት እየረሳ ይሄዳል እና እቺ ልጅ ብትቀርብ ምክንያቱም ሌላ እርምጃ እንዳትወስድ ያስገኛል። እኔ የኔ